Alléluia, alléluia. Nous disons bon Dieu, un grand merci euh, pour Amon et pour grâce. Il a accordé nos chances pour nous être capables, là, après-midi, pour nous être capables d'enseigner un peu sur la parole de Dieu. Nous disons bon Dieu, un grand merci aussi pour grâce, pour Amon et il permettre que nous là, nous, nous nous de vie. Et si, ce n'est pas pour un seul jour, ce n'est pas pour euh, deux jours, mais nous veillons souffle de vie car nous jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même les retourne. Après-midi, hein, nous euh, venons devant vous, nous venons, pour nous adorer ensemble, nous venons présenter devant vous. Il y a un sujet que nous avons déjà, traité, il y a deux phases. Mais dans la première phase, nous avons traité, nous mais l'autre là, nous avons Mais nous tournons encore pour nous discuter, pour nous euh, capables ouais, et la vérité hein, ensemble. Donc, avant que nous commencions, n'a dit bon Dieu merci pour ça qu'il fait, pour ça qu'il dit. N'a la prière, Fais mes yeux avec nous, On même cap suivre nous sur Facebook, on même cap suivre nous sur YouTube, on même cap suivre nous partout et ailleurs. Donc, euh, fais mes yeux, nous allons la prier ensemble pour dire bon Dieu merci, pour nous ouvrir les yeux, pour nous comprendre les Écritures et pour que nous capables de jouer une parole pour nous. soit celui qui vient au nom du Seigneur, Saint Saint, c'est l'éternel des armées fais ciel là avec Théa, Nous te merci Seigneur pour grâce, pour amour. Privilège je dis accordez-nous pour ça pour ça et ça dans la vie nous. ne pas l'autre corps, nous pas l'autre nous encore pour nous être capables d'exalter, euh, mais par ta grâce, par ton amour infini, mais nous venons devant Seigneur. Mais mon Dieu, et euh, un seul mot qui permet que nous là, c'est le mot qu'on te dit, qui comprend, Seigneur, c'est lui-même qui, qui permet que nous là, après-midi, hein. nous pas bon, nous pas dignes pour être capables de vivre. Mais on te dit quiconque, quel que soit mon, monde qui vit, grand riche, pauvre, et euh, Seigneur, monde qui a des pantalons chirés, pieds à terre, vini, vini, vini, vini, vini, on nous Monsieur, Pauline cause, nous avons micro ça dans nous. Après-midi, à pour nous merci. Seigneur, nous pas suspendre nous merci. Béni chaque nous qui devant nous capturer nous. Et béni chaque nous aussi capable. Et qui prend le temps des vidéos oh, ça, qui prend pratiquer tout ça que nous pratiquons. Bénédiction pour nous. C'est un temps pour faire nos grâce oh, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Que bon Dieu nous Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin de parole pour faire route là. Et peut-être que dans un morceau, un message. Tu peux faire un morceau. Au nom de Jésus. Oui, euh, mes chers amis, Jean qui nous dit déjà, nous euh, traité sujet qui te dit que sous les baptêmes, dans Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 19, verset 28, euh, quand il t'a dit papa, les voyez nous pour nous aller prêcher partout le monde. Et tout ça qui croyait, on va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit nou te li ansam avèw, nous t'ai fait en pile parcours ensemble avec pour que tu as parlé dans Jean, Jésus Christ tu as parlé dans Jean, il t'a dit que restez là attendre sa papa te promettre. Qui c'est le Saint-Esprit, que nous finissons messieurs dans Matthieu chapitre 19 la, dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, excusez-moi fin di yo ale, et bien même côté dans Jean, dans l'acte des apôtres chapitre 1 dans Jean jan, li tant ça, pas te promettre, c'est le Saint-Esprit. Et eh bien, de là étant, non, euh, non, non. non, acte, acte, 4, 12, côté Pierre t'a prêché la repentance, côté Pierre a dit, mais qui côté pour nous recevoir le Saint-Esprit, mais comment pour nous recevoir le Saint-Esprit non, et acte aussi, li, li, côté Saint-Esprit, à vini, à 4, 12, a dit, repentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, côté que cet esprit a vini au jour de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte, saint l'esprit a venu monsieur, tu commencé à marcher, prêcher. C'est pas pour sans raison non, que la Bible enseigne nous, côté Pierre, euh, avec Jean, t'as pêché poisson, côté Jésus-Christ, pas capable de côté Jésus-Christ, son symbole, mon symbole. C'est pas péché, monsieur, t'as péché vrai, mais son symbole. Côté Jésus-Christ, t'es dit non, monsieur, quitte t'es péché poisson, viens joindre moi, pour a le péché monde. Oui, on t'es pris, t'es prêt pour t'as péché monde. Mais ne sais pas soucier ça, hein, mais tu t'es pas de lui déjà. Et ce qui Jean-Baptême n'a fait, baptême s'il pas fait au nom de Jésus que ou pas ou pas dans les bon Dieu hein. parce que euh, il dit et nous partager en pile verset, il dit déjà, tout ce que vous fassiez en œuvre, en parole, en tout ça que vous faites, vous supposez faire au nom de Jésus. Dans Philippiens chapitre 2, je peux lire Philippe chapitre 2, il dit tout, tout ce que vous fassiez en œuvre en parole, faites tout dans le nom de Jésus-Christ. Mais pas qu'il l'autre moyen encore, pas de l'autre espace encore, que nous capables de joindre euh, Jésus-Christ. Par l'autre moyen que, que nous capables joindre et sauveur, n'est pas le moyen de Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, le Fils incarné de Dieu. n'est pas un fils vous mon Dieu même qui qui qui ont l'autre qui vaut épitique qui est même Jean, et même gens Jean dit lui, il dit Jésus-Christ voit petit qui mourir, mais c'est pas ça que le dit. C'est un, un bagage conflit, un bagage figuré que la mort. Mais dans, dans Colossiens, dans Colossiens aussi, dans Philippiens 2, ah, que il dit, il dit que, dans Philippiens chapitre 2, il dit Jésus-Christ fini, quitte trône, il descend, il vit prendre forme pour être capable de sauver l'humanité. Amen. Assoya, moi que nous parlons en pile de verset 16 ni sur Facebook, ni sur WhatsApp. Et eh bien donc, Assoya n'a parlé avec Marc, Marc chapitre, 16, verset 16. Marc chapitre 16, le verset 16. Donc, ou même qu'à nous sur Facebook, ou même qu'à nous sur, sur YouTube, et donc, vous euh, capable de partager vidéo pour vos frères et vos soeurs. car vous voulez abonner avec nous, abonner. Parce que genre nous toujours dit, nous pas venus faire pour nous faire l'argent, mais nous venons prêcher l'évangile. Au contraire. Donc, que bon Dieu bénisse chaque nous qui peut attendre le message de la parole de Dieu. Donc, nous lisons, ensemble Marc 16, le verset 16. Qui ça peut le dire eh puisque messieurs, il te dit messieurs, mais qui gens pour vous baptiser eh messieurs, vous même, vous baptisez. Eh normalement, nous besoin qu'on ait, est-ce que baptême l'y sauve monde? Est-ce que baptême dans l'y sauve nous Nous t'ai posé deux questions dans le temps discuté, j'en ai tout à l'heure. Baptême au nom de Jésus et le baptême. Est-ce que le baptême sauve le monde C'est ça, nous te posé qui était en question. Mais nous devons débattre à baptême au nom de Jésus, et le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand nous ne pas aujourd'hui, on fait baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pas de monde qui est baptisé, c'est une génération pas nous à la cafelle. Donc nous disons thème pour Donc, pour l'après-midi, on a discuté ensemble le qui genre est-ce que baptême n'est capable de sauver. Question. Donc, nous ensemble dans Marc chapitre 16, verset 16, quand il dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et il dit encore dans verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons ils parleront les nouvelles langues. Donc, c'est ça qu'il dit dans Marc 16, verset 16 à 17. Chers amis, quelle église quelle l'église. qui toujours dit que le baptême n'est pas sauvé le monde baptême c'est un signe. Un signe qui montre que ou, ou c'est un signe que lié. Mais baptême pas sauver. Si pas baptisé ou pas, si pas baptisé ou pas sauver. Si pas baptisé ou pas foncer des bagages. Si pas baptisé ou casser ou casser là. Baptême pas ceci, baptême pas là Eh bien, après-midi, nous venons montrer au côté baptême dans il jouer un grand rôle dans la vie des chrétien dans la vie des chrétien. Qui ça que dit dans Marc 16 Il dit, lui qui croira Parfois, il y a des gens qui dit, qui parle l'église, ils dit que je parle l'église, mais pour bon Dieu. Il dit, je parle l'église, mais que. Il dit, je parle l'église, c'est que. Même dans l'église, même, même chrétien, si tu es bagaille, ça tout. Pas besoin l'autre bagaille. Bon Dieu, c'est cœur, il besoin. Oui, d'accord, c'est cœur vraiment, bon Dieu, besoin. Mais est-ce que cœur a, cœur là où dit que bon Dieu, besoin, est-ce que est propre, est-ce que cœur là, est correct? pour bon Dieu entende. Mais qui ça dit dans Il dit celui qui croira, celui qui croira, qui aura fait preuve que croit. Ou dans l'église, ou qu'à pasteur, ou évangéliste, ou qu'à docteur, ou qu'à tout type de bagaille, oh, ou pas croire dans mon Dieu, de pour pas accepter le baptême, de pour pas accepter que baptiser au nom de Jésus-Christ, parce que la Bible en miel, mais eh normalement, ou pas croire dans mon Dieu, c'est bluffer ou bluffer mon Dieu c'est une bêtise que va passer. Pas dire, bon Dieu, on passe tête tout. Parce que son temps va perdu. Au lieu de perdre du temps, plutôt t'es sortir ou chercher travail, ou travail, ou venir petit tout. Au lieu chaque dimanche, tu lever, ou habiller, couvrir en bas, en va en tissu, et puis vous pensez, vous allez tromper mon Dieu. Non, pas mettre ça dans tête tout. Pourquoi il faut que vous baptisez Baptême, c'est qui j'ai pu le fait. Baptême, c'est qui ça que, qui, qui Jean baptême dans ici posé fait. Baptême dans ici posé fait. Non, non, Jésus-Christ. Baptême dans posé fait. Non, non, Jésus-Christ. Non, non, Jésus-Christ. Donc, si baptême n'a pas fait, non, non, Jésus-Christ, ou pas baptisé, non, non, Jésus-Christ, on était qu'à que, ou bien, de nos jours, que les gens qui baptisés, ils dit que ils baptisé c'est vrai, mais c'est baptisé, yo voyez l'eau sur Mais ça, nous parlons de baptême. Mais c'est immergé, hein. c'est immersion, hein. c'est lui qui vrai baptême. Mes chers amis, il y aussi, qui est l'église, je viens dire, je ne pas dire moun, il y a l'église qui choisit moun pour baptiser yo, yo, yo choisi faire ça les classes baptême. L'église qui fait classe baptême, Eske li kore, eske li krop, li di ke selu ki kwa la, selu ki kwa la, sera batize e sera souve. Moun ki kwe yo, ya batize e ya souve. Li pa di mpoko jomwe, kote nan bib la, li di foko feron mwa du mwa. prendre son son baptême même les protestants fel, sil vous protestants, protestants, suspendent fe bagaille ça, yo, nous, nous nous nous jours, nous, nous dernier jour, nous, supposons faire la différence entre le protestantisme et le catholicisme. L'oral est dans titre, notre titre, Donc euh, pour nous finir ce maver, oh, non, pour nous finir ce oh, bien que nous sentions que les, alliés à cheval, l'oral est dans le titre, chapitre 3, le verset 5, il dit que, il dit, il nous a sauvés, non à cause de ses œuvres Des justices qui nous, a, qui nous auront faites, mais selon, selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et renouvellement du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le baptême joue un rôle très important dans la vie chrétienne. Le baptême joue un rôle très très important dans la vie chrétienne. Madame, Monsieur, après-midi, hein nous tapons Partager avec vous dans Matthieu 16, 16, ou même qui pas baptisé, ou même qui pas baptisé, ou même qui peut baptiser? faire un genre pour vous joindre baptême. Ou même qui peut chercher la présence de Dieu, chercher la présence de mon Dieu, mais la caillou. Ou même qui qui, qui l'église qui dit c'est corps ont du besoin c'est vrai c'est corps que le besoin quoi pourquoi pour faire preuve de croyance, pour faire preuve de cœur, lan, faut ou eseye, chwazi, Dieu bon mon la caillou, fòk ou batize, e jwap marche nan prière. Et c'est si qui ça que qui dit, li di, Matthieu 28, verset 19, Matthieu 28, verset 19 a 21, li di qui nou yo fin batize, mais il yo. Men gen moun qui chwazi, enseigner qui s'appelle les l'élection baptême. Ils n'ont pas baptisé avant, ils ont enseigné avant. Enseigner, c'est qui ça Ils ont fait 3 mois, 4 mois. Si nous n'a pas passé, les papes capables à le baptiser. Donc, madame, monsieur, vous pensez que nous capables plus un peu de la parole de Dieu parce que l'air cheval, lié à cheval, c'est vrai, mais quand bien même, nous disons que, essayez lire la caillou. Titre, chapitre, chapitre 3, le verset 5, et Marc 16, 16. Sous li Marc 16, accompagné à chapitre 2, à 12, Acte 12, à 1 verset 4 à 5, à 2 verset 37 à 38, Matthieu 28 verset 19, et pour comprendre que baptême est vraiment, vraiment important dans la vie non chrétienne. Ou même qui peut baptiser, prend baptême. Ou même qui baptise, prend ça au sérieux. C'est qui baptême tout pour recevoir. Ou même qui baptise, qui baptême pour recevoir distance pour arriver au centre ou pas au centre ou pas à tourner encore, mais quand même, chercher, gagner information sur baptême et qui pasteur qui baptise. Et sous dit, il n'y a que l'église au marché qu'on y a, des qui qui baptisent pour recevoir. Parce que le plus souvent, c'est l'église. Si c'est eux qui baptise le monde comme ça. Et c'est eux qui condamnent non. Le bon Dieu bénit chaque monde, le bon Dieu pense chaque monde, qui prend le temps des vidéos ça. Et c'est comme ça qu'il est capable de marcher avec eux. Donc je pense que nous avons supposé qu'il y a pile de pour nous dit, mais nous euh, ralentis parce que l'air à la vie à que bon Dieu bénisse l'Assemblée. Hein. Que bon Dieu bénisse chaque monde qui est devant nous, qui Que bon Dieu servir avec nous. Que bon Dieu prenne soin oh. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Une soirée. éternelle.